I don't know if you guys can hear that. ये लॉन्चर ब्रह्मास्त्र है एक तरह से मिली नहीं है हालांकि शॉर्ट रेंज के लिए और हमें ये नया बंडल मिला है ट्रायल के लिए देखते हैं ये रिटर्न हो सकता है हमारे लिए और पास का थोड़ा वॉइस ओवर हो सकता है प्लीज़ तो एडजस्ट जिसे बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा लैग और हमें अभी तक कोई अच्छी गन नहीं मिली है शॉर्ट रेंज के लिए तो हम वेक्टर ले सकते हैं देखते हैं क्योंकि वेक्टर से काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ता है और ये अभी हम पीक के दो थोड़ा दूर दूर घूम रहे हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर लगता है धीरे धीरे होकर गुजरेंगे उसमें से और यहाँ हमारा मिशन बढ़िया करना नहीं सिर्फ और सिर्फ टॉप फाइव तक पहुँचना होता है तो देखते हैं बुढ़िया तो हमारे औकात से बाहर होती है निकल गया ऑफलाइन गया सारा इसीलिए मैं डर गया था एक मिनट के लिए क्योंकि एकदम कोई आ जाता है तो क्योंकि हम उसके लिए रेडी नहीं होते चलो ग्लू गन मिल गई दो ग्लू वैसे मेरे पास कोबरा एम क्यू फोर्टी थी लेकिन मैंने अब वेक्टर को चुना है कई जहर हेड लगाए हैं बहुत ही क्या ही क्या ही बोल सकते हैं यार ये भी गया और ये गन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है लेकिन इसको लगाना पड़ेगा लॉन्ग रेंज में ये बहुत अच्छी चलती है इसने मुझे काफ़ी डैमेज दिया है लेकिन फोन में जिंदा बात है ये डेंजर तो मोड तो तो भी चला गया वहाँ से कुछ शॉर्ट रेंज कर लेते हैं अरे अरे अरे ये चक्का बहुत तेज है हाँ है ये बंदा मर क्यों नहीं रहा है यार यहाँ से हम ले लेते हैं एम पी फोर्टी वैसे और के काफ़ी तगड़े हेड लगे क्रोजा लेकिन ये मेरे पास गन है ये बहुत ही तगड़ी गन है और ये इधर मैंने लूट बॉक्स देखा था कुछ भी नहीं है इधर तो। चलो एंटी मटेरियल लॉन्चर फिर से मिल गया हमारा लक आज बहुत अच्छा है इसी के साथ हमारे होते हैं चार किल और यहाँ पे फ्लैश बैग अरे यहाँ से कोई हेड मार देगा चलते चलते इधर और भी बंदे हो सकते हैं मुझे यहाँ से यहाँ पे सतर्क रहना होगा चलो कहीं डबल विंडो में वो तो नहीं है नहीं नामक वस्तु भाई कर ले जंप क्या यार साला हमारा लक ही नहीं है यहाँ पर शायद अपडेट के बाद हुआ है या पहले से ही नहीं था हाँ। कुछ भी नहीं है इसके पास इस तरह से खुले में दौड़ना बहुत गलत बात होती है लेकिन हमें यहाँ पे दौड़ना पड़ेगा और ये क्या है यहाँ पे बहुत जने कैंप करते हैं ये थोड़ी ना है जो इस तरह से करते हैं बहुत से ही बंदे मिल रहे हैं उनको मौका भी नहीं दे रहा हूँ शायद मैं डेंजर मोड का फटी गया यहाँ से जस्ट तो इस मल्टी विंडो में चलते हैं ऐसा करते हैं हमें कोई मार ना ले यहाँ पे लूट लेते हैं अगर मिल जाए कुछ अच्छा सा तो ठीक है चलो अपनी वॉल मिल गई हम इसी के साथ हमारे होते हैं छः ब्लू वॉल इकट्ठा गहरी हो जाते हैं और तीन क्या है ये इनहेलर सात ग्लू वॉल स्क्रीन पे बहुत चिपक रही है ये मेरे फिंगर्स बहुत चिपक रहे हैं से तो स्टार्ट तो किया ही था लगभग पीक खाली हो चुका है और जैसा कि आपको पता है कि हम जाने वाले सिर्फ और सिर्फ टॉप फाइव में जाने हैं और अगर बुरा हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है वैसे देखते हैं कि हमारा भैया हो पाता है या नहीं इधर कुछ भी नहीं मिलता ये और इसके लिए ओपन में भी आता है और कुछ फर्क पड़ता है नहीं यहाँ पे नेट नेट ग्लू वॉल और नेट ये दो बहुत अच्छी चीज़ें इनको कैरी करना तो अटकॉल अच्छा, बोलनी है ये देखो तीन जने देख रहे हैं। कैसे मारा इसने यार हम नहीं कर पाए इससे वर्सेस साला हम तो नुबड़े सो so, इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं ख़त्म और हमारा ये जो मिशन है हम कंप्लीट नहीं कर पाए हम टॉप सेवन में ही पहुंच पाए हैं so like and subscribe please like and subscribe and thanks for watching thank you bye